要带来这首歌曲，啊，是一首我非常喜欢的歌曲，叫做《没那么简单》。没那么简单。 就能找到聊得来的伴，尤其是在看过了那么多的背叛，总是不安，只好强悍，谁谋杀了我的浪漫？没那么简单。 就能去爱别的，全不看。变的实际，也许好，也许坏各一半。不爱孤单，依旧也习惯。不用担心，谁也不用被谁管。感觉快乐就忙东忙西。 感觉累了就放空自己，别人说的话随便听一听，自己做决定。不想拥有太多情绪，一杯红酒配电影，在周末晚上关上了手机，舒服窝在沙发里。相爱没有那么容易。 他的脾气，过了爱做梦的年纪，轰轰烈烈不如平静，幸福没有那么容易，才会特别让人着迷。什么都不懂的年纪，曾经最掏心，所以最开心，曾经。 若能去爱别的，全部看。变的世界，也许好，也许坏各一半。不爱孤单，依旧也习惯。不用担心，谁也不用被谁管。感觉快乐就忙东忙西。 感觉累了就放空自己，别人说的话随便听一听，自己做决定。不想拥有太多情绪，一杯红酒配电影，在周末晚上关上了手机，舒服窝在沙发里。相爱没有那么容易。 起，我爱做梦的年纪，轰轰烈烈不如平静，幸福没有那么容易，才会特别让人着迷。什么都不懂的年纪。 曾轰轰烈烈不如平静。幸福没有那么容易，才会特别让人着迷。什么都不懂的年纪，曾经最掏心，所以最开心。曾经，想念最伤心，但却最。 动心的记忆。谢谢，谢谢。